う」という曲を歌きたいと思いますはいそれでは最後はいえー、今日と明日この足利がよさこい祭りがあるんですけども、えー、本当にたくさんのチームの皆さんとそしてたくさんの方々に集まっていただき本当にありがとうございました初日最後裏ジャ温度で終わりたいと思います構え Thank you. ドドンガドンドドンガドンドドンガドンはいはいはいはい前前前前上上下下下下はいはい はい、はいえー、このような形で初日終えられること、えー、本当に感謝しています本当に、えー、たくさんのチームの方々や、えたくさんのお客さんの皆さん、え本当にありがとうございました